爱去起赞，搁起订阅，请刷介绍，和你所有的朋友哦。大家好，我是美食说的芊芊。端午节过了，不知道大家这次端午节肉粽总共吃了几颗呢？是不是肉粽吃着吃着就会觉得有一点点腻？但是看着冷冻库里面满满的肉粽，究竟该怎么办才好呢？我们今天呢，在网上查了非常多的食谱，我们来挑战看看。 肉粽多吃，一粽多吃，多粽多吃。到底这些肉粽除了拆开粽叶的吃法之外，还有什么吃法可以让它精上加精呢？我们就一起来煮煮看吧。然后第一第一样呢，我们要来把霸掌煮成粥，是不是觉得很神奇？我觉得完全是一个都市传说。究竟霸掌煮成粥的味道会是怎么样？然后呢，首先我们就先来切菜。一定想要怎么从下面上来？先拨过要难步骤嘛。 然后我一直以为冰箱剩下是南部粽，我刚刚要拍，正准备打开它的时候，才发现南部粽被我吃完了，所以我退的是北部粽，哇，真的是尴尬，到底为什么我会把粽子吃掉呢？ <laughs> 冲好了。 反正看你们自己喜不喜欢红萝卜，啊喜欢就丢，啊不喜欢就不要丢。 <laughs> 这是什么废话？OK，这样好了，红萝卜，这个我先鬼啊，两颗肉粽，四分之一杯的米丢下去。一、二、三、那我们家呢？ 没有烹大师，所以应该是有什么就放什么，所以我就决定放这个康宝的烹大师一小匙，一小匙是多小匙？一小匙，然后呢，放一些萝卜下去，稍微压一下它我怕米饭没有办法软掉。哇，看起来挺成功的哎，我觉得这里还有那个蚂蚱的那个蛋黄。 拌均匀，撒一点点白胡椒。哦，太太多了，我的妈呀！然后放一些葱花，再放一个 M C，就看个人敢不敢吃。这超级不像蚂蚱哎！完成了肉粽做的粥，看起来是不是挺厉害？ 它现在看起来很像一般，真的是自己家里面煮出来粥，不知道吃起来的味道是怎么样。我们来吃吃看。你看肉粽里面会有的馅料，咸蛋黄，然后油葱，跟这里还有一块肥肉。哇！加快买，加快买，加快买！是好吃的哎。 真的再来一点 <laughs> 笋子的香味就更棒了，就会有阿妈的味道。 <laughs> 阿妈的味道到底什么味道？肉粽里面的栗子就这么出现了。哦，好烫。我萝卜算是没有很加吧。哈哈哈。我被离大家太近。 <laughs> 好烫。 如果你很在意口感的话，它的边边角角其实会有点颗粒感，但它整体吃起来其实还是粥。我觉得味道上我觉得 OK，但是我会建议大家如果自己在家里煮的话，加个笋子或者是加个香菇什么之类的，然后最后放个芹菜，我觉得那个甜味会比较出来。不然我现在单吃我会觉得它味道稍微有一点点淡，就是你调味可以再动手给它放下去，然后不用怕。这个我算是给过，接下来我们来下一样。 有这种实测，下一次。我觉得它整个食谱的感觉超级像我之前在北港吃的那个煎瓜粿，我想说煎起来，感觉味道应该也会很像。他说先把这个切成片状，片状的话应该是这样子一样的，直接松掉，所以大家退冰不用退的太完整。哎，这个是要怎样片状？告诉我。这个已经变成喷砂了。好，等一下啊，我我们不要紧张，我们我们先放轻松。 我们来切片状看看。哦哦哦，冷冻状态下切片状比较好切，我觉得有机会成功。好，这个我觉得比较成功，完成。先来打蛋。OK。啊！干什么？记忆卡没有空间，大队想干什么？ 啊，碎掉了，碎掉了！煎肉粽，大家是想干什么？我们要来开始煎我们的锅给了，放下去，然后搅拌说两面恰巧，所以大家切片状就尽量切片一点。你要像我一样，我的片状真的很三角形这样， <laughs> 超级不片状，到底什么东西？你知道有时候 就是今天不顺利的时候，就觉得嗯需要定个外送，所以我来点饮料喝了。OK，我喜欢的店已经关了，那我们还是先专心的来煎它。差不多之后呢，我们就把这个蛋给它淋下去。在看起来都是挺漂亮的。有感受到我现在想干嘛吗？我现在想要翻它，来哟。 下来呢，先淋上酱油膏，再来呢淋上辣酱，最后再放上一些些香菜，样就完成了。是不是看起来挺不错的？好了，完成我们的用煎的蚂掌。我觉得煎蚂掌整个看起来很像煎包贵，但是我的蛋好像看起来又有点太熟了。 我觉得大家可以试试看这种方式，比直接吃霸掌还要好吃， <laughs> 因为它两边那个糯米啊，煎的有点恰恰，这样吃感觉没有跟大家离比较近。好想放一些萝卜糕下去哦，就真的变成北港的那个简瓜贵。 的这个这个是肉粽用煎的，然后有点像是北港那种煎花贵的形式。我觉得这个形式我觉得还蛮好吃的。但是我跟大家说，大家在切那个霸爪的时候，它的薄片你一定要切的够薄，因为你知道在煎的时候它才能够咬得到的都有那种锅巴的感觉。如果你像我一样很厚，你就会咬下去，呃，有锅巴，然后立刻里面就是松松软软的这样，我觉得呃有点可惜。但是我觉得整体吃起来比我想说好，我觉得比刚刚那个粥好哎。 耍的来今天呢是把粽子包起来，再拿出我们的馄饨皮。其实我蛮喜欢吃这个粽子啊，它有特别讲，就是完全的冷藏退冰，所以我们现在就是先把它打开。接下来呢，我们就是要把它捣烂。不知道怎么捣烂，这个算是偏难捣。稍微微波一下，微波真是万能。 顺便一起拿出来。倒出外婆家，倒出的外婆家。哦，我感觉蛮碎的，再微波一下。它现在应该蛮碎的吧？好，可以很碎，大概是这个程度就可以了，那很碎。接下来呢，我们就是要来做馄饨。 要把它包起来啦？做馄饨是什么意思？这馄饨皮怎么这么小一个啊？然后要沾点水，沾湿沾湿。 <laughs> 我不确定它应该要长怎样。好，大概是这样。 <laughs> 怎么办？我不知道馄饨我包起来应该要是正方形的，为什么我包起来是长这样？ 每一颗长相都长得不太一样，这是水饺吧？这样包起来，好，知道了，这样就变成一个正方形。哦，原来是这样，有点信箱的感觉。这个就是示范图片出现的样子，这样才是对的。但我料就是不能放太多。好，那我知道，我我我知道了，我会了。有，我现在包到第五个之后，我知道怎么包了。哇，你看，太漂亮了吧！ 把头移在旁边。觉得我可以开馄饨店。 <laughs> 哪里来的想法？会不会太快？拍着拍着，不知道为什么就觉得自己好像挺厉害的这样。好，完成了，就是看起来挺漂亮的。 但每一颗各有它不一样的特别的长相。哎，不要太激动。镜头没事吧？镜头没事。差不多之后就可以帮它翻面，两边要煎的黄黄的。 差不多了，像这样子，煎到一点两边变成黄色就可以了。这是不是太黑了？完成了，上菜，感觉蛮成功的呢。哇，整个烟雾弥漫的，这个整个空间。 我觉得这边卖相很好啊，这边是我还不知道怎么包的时候，它可能长得稍微有那么一点点差。我们来吃看它的味道究竟是怎么样。不过我觉得现在目测看起来的样子啊，其实还蛮漂亮的呢。不觉得炸物看起来就是特别疗愈吗？都酥酥脆脆，这个看起来最漂亮。我们现在咬一口看看，刚好这个里面是有包肉的。 嗯，还不错哎。我觉得他是今天的第一名。得肉粽还是得沾东西。大家觉得嘞？你们肉粽通常都配什么酱？沾一下。哇。嗯，我觉得这个是今天最成功的。不知道为什么有一种蛋饼的感觉。这个是有煎蛋黄的。 水饺的形状，有跟大家说里面那个肉粽不要放太多，像这样子薄薄的，我觉得是最刚好，的，因为吃起来最香。哎，两颗肉粽做出来分量比想象中多哎，这长得蛮可爱的，像一头牛。嘴巴酸的。 嗯，大姐姐，要不要一起过端午节？最后就是流酥脆的刚刚好。吃完了，我们这一次的肉粽多吃，一粽多吃，粽粽百吃。 也没有，其实才三次而已。我觉得三个吃起来，我比较喜欢用馄饨皮包起来炸。然后老实说，肉粽加馄饨皮就是基本上就是一个热量炸弹，所以大家有兴趣的话可以试试看。然后我觉得肉粽加蛋的那个味道也还不错，我觉得有真的有点像柬埔贵的感觉。只是我觉得它的那个酱料啊，大家要稍微挑一下，因为我觉得我呃放的那个辣酱，我觉得没有很搭。啊，怎么办？我有点纠结。其实加蛋的那个我也蛮喜欢，然后这种吃法我也不错。 然后变成粥的那个我比较还好一点，反正这三种大家有兴趣可以试试看。然后如果你们家也有一些比较特殊的肉粽吃法的话，也可以在下面留言跟我讲。哎，不要跟我说你们特色出吃法是把它打开了。好了，那今天影片就到这，非常感谢大家看我的影片，我们的粽粽多吃，端午节正式的告一段落，明年再见了，端午节拜拜。哎呦，又又快没电了。 奇怪，什么没有秒数在跳？就嗯，我没有按拍。